Good morning. Sì, mi sono svegliato tre ore fa, ma faccio il report solo adesso per... Non dipende da me, ma purtroppo lo posso fare solo adesso. Cioè, potevo fare solo adesso, avrei voluto farlo prima, però... Uh... Mister, master, maestro... Oh, semplicemente... Oh... semplicemente David Lynch It's March 1 2022 and it's uh, Tuesday here in Naples uh, diciamo comunque non è mattina quindi eh, è ormai pomeriggio essendo le 2 20 ma comunque un afternoon via di mezzo tra sole, e sole con nuvole eh, with uh, un vento comunque abbastanza un po' pesante diciamo uh, eh, 50 Fahrenheit around 10 Celsius and this means that uh, non è quella giornata, è quella giornata voglio dire veramente, veramente, veramente, veramente fredda in questi giorni, in questo periodo eh, sì, anche se io non lo avverto sempre come tutto il freddo e come sempre questa cosa la dirò fino a sopraggiungere la primavera, tra 20 giorni, che invito a vedere il mio video sul freddo che ho fatto lo scorso dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo, perché è impossibile, ma quantomeno di combattere il freddo. Sì, per quanto concerne il video sui pensieri, come sempre, se siete interessati lo faccio separato da questo da come da inizio anno quindi occhio anyway as he and you all just see from the window yes uh, vorrei dire che uh, we have those beautiful blue skies and golden sunshine però avete visto ci sono anche delle nuvole dietro quindi, quindi non, non, lo si può dire completamente però comunque eh, c'è veramente un bellissimo sole beautiful uh, sun and, comunque un cielo diciamo blu però non proprio eh, comunque ho detto completamente beautiful blue skies in Golden Sunshine ma meglio, meglio di niente speriamo comunque si mantenga così fino alla sera uh, say the this So, from the mythical window with the colored curtain, bella oggi, non sublime, ma comunque bella, and it's a green roller shooter behind me on the top, not visible in fact in this shot, and finally, from my mythical keyboard, Yamaha DGX 640 IPG 625 Ever, a great day, him, all the people, follow the channel and the reports. Un saluto veramente a tutti. Scusate se non pronuncio le frasi con enfasi perché sì, abbiamo questo bellissimo sole, questo bellissimo cielo, ma non completamente those beautiful blue skies and golden sunshine, per cui bene così. Al video sui pensieri, qualora lo faccio, ma non lo so, a domani. Have a great day!